Вам посылка. Кто там? Почтальон Печкин, вам посылка для вашего мальчика. Мальчик, выходите из посылки. Еще не нажимай, когда Так, внимание, внимание, говорит. Стойте, я ничего не прочитала. С двух камер снимается открытие посылки. Маш, привет, с вами я, Максим. Сегодня мне прислали посылку. Давайте посмотрим, в чем они присылали. А откуда вам, Максим, посылку-то прислали? Из Москвы. Из Москвы? Вот такую вот посылочку купили. Сюда теперь делай. Это у нас котик. Вот такая ну, теперь посмотрим. Теперь надо повернуть вот так. Да, я знаю, я знаю, я знаю, что. Там, наверное, я даже не сам. Не отрывай. Что что там. А тут кот приклеен, видишь? Что же там будет? Так, скажи привет в камеру. Привет. Я снимаю этот видос сегодня первый и очень хочет посмотреть, что мои посылки. А я да буду... не так. Да бабушка. С этой... Если отрезаешь, так отрежешь. все такое, всякие такие мыло мне прислали, розу прислали, мыло. Вообще, я не ожидал, что мне прислали. вот такие вот крутые мыла. Давайте отгадаю. Вау! Виска. Как они приятно пахнут. Вот такие вот мне присылали, я не ожидал. Я просто говорю, не ожидал. Мне присылали так много. Целую хуйму. И мне еще присылали. Вот, Букет роз, конечно, как был. Раз. Давайте. Как раз для Нового года. Вот. Просто говорю, не ожидал. Мне прислали так много. уйму было. И мне еще присылали. Вот, Букет роз, конечно, как был. Раз. Давайте. Как раз для Нового года. Вот. Я сейчас покажу вам букет, который мне присылал. Да, ну, конечно же, покажу вам мой букет. Я его распечатаю, чтобы он пахал. Вообще, мне так я не ожидала. Ну, конечно, меня тоже измыло. Да, это все измыло. Кто, это... Кто это мне все это прислал? Интересненько. Неужели это прислала моя тетя Оксана? и говорил, пришли мне, пожалуйста, там мыло мне очень надо, там бла-бла-бла. Чтобы и больше было. Я не забыл, то, что я вообще это захотел. И все, Новый год, О, Новый год. Снегурочка! Вот я вам тоже покажу на коне таком странном. Вот, все такое просто красивое. Еще одна снежинка, и еще одна снежинка. Тут был бы... Еще одна снежинка. Елка, елка. Так, вот роза. Ничего себе. Э, ничего, ничего себе моя тетя Оксана мне прислала. Так, можно я по понюхаю? Сейчас я все открою, ты будешь нюхать хоть. Скоро конец видео. Да, приближаемся к концу. И я... Конец уже нет. И мы скоро будем, наверное, правы. За завершать наш этот видос. Я посмотрю. Где еще один цветок? Вот. Вот еще один цветок. Отлично Ладно. пахнет. И мы вернемся через минуту. А пускай бы они были в пеленочках. Нет, я хочу их открыть. Сегодня на улице минус 35 градусов. 20 декабря 2016 года подхожу к окну. И у меня вот здесь внутри мороз нарисовал красивенький-красивенький узорчик вот такой. Вот такой он. Какое чудо! Так, тут надо подвинуть немножко сейчас. Вот что нарисовал мне Марусик. Какие красивые перья. цветы, завитушки. А тут у меня растет зеленый лук. А тут у меня, как обычно, птички кушают. Уже дрыгаются. Я их с вечера насыпала, потому что холодно им. Сейчас еще